是在哈我。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。 Ha ha ha ha ha. になってしまえばきっと 在多年前跟你手牵手，你都害羞的不敢抬头，只会傻傻的看着天上的星星。 看米粒，看米粒干嘛呢？ <laughs> 怎么了，丽丽？啊，怎么？哎呦妈呀！怎么了？把快递都给我扔了？怎么了？啊， <laughs> 那是谁呀？里面？ <laughs> 你干啥？挠脑袋什么？ 再见我的爱，再见我的过去，再见我的眼泪。